Garapen iraunkortasunaren helburuak 2030 urterako munduko pobrezerekin bukatu, gure lurra babestu eta bakia lortzea dira. Hemezortzi helburu dira hauek bermatzen dutena. Horien artean, lan kondizio justuak eta azkunde ekonomikoak bermatzea dago, baina zer lortu nahi da zehazki? Alde batetik esan beharra dugu lan justua guretzat edo zeinek lan egitoko gera da? dela irabazi justuak duen eta familiaren segurtasuna bermatzen duen lana dela. Bestalde, helburu honekin azkunde ekonomikoa bultzatu nahi da. Horretarako ezinbesteko izango da informatikarloa. Munduko ekonomia geroz eta digitalagoa da eta neitaezkoa ezkoa da horretarako sistema informatikoen laguntzak ekonomiaren azkundea bermatzea. Baina guztia zergatik. lan kondizio justuak munduko pobrezerekin bukatzeko bidea dela dakigu. Baina hala ere, munduan oraindik pertsona asko ez dute lan postu bateri jotzeko aukera. Eta badaude lan postu izan da, beharrezko dirua irabazten ez dutenak. Emakumeak eta gazteak dira lan postu honbat lortzeko arazo gehien dutenak. Estatistikoki, gizonek, euneko amabik mabos gehiago irabazten dute emakumeak baino. Behatu den, berrogeita bost herrialdetatik berrogeit herrialdetan. Laburduz, Azkunde ekonomikoa eta lan kondizionak bermatzeko, 2000 eta hogeita plangintzan aktivitate produktiboak, komertzio justoa eta finantziazio zerbitzuak laguntzen duen politikengatik gatik egitea espero da. Beraz, jarri gaitezen horretara.